स्वागत है आपका मेरे YouTube channel Vishal technical India में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जी आप जियो फ़ोन से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं हाँ दोस्तों जियो फ़ोन से स्क्रीनशॉट तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और मेरे वीडियो और मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में चले जाना है ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च करना है यूट्यूब यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है नीचे आने के बाद आपको फीडबैक का ऑप्शन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे लिखा है स्क्रीन शॉट शामिल करें तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों हमारा स्क्रीनशॉट रेडी हो रहा है तो देखिए दोस्तों हमारा स्क्रीनशॉट रेडी हो चुका है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों हमारा स्क्रीनशॉट रेडी हो चुका है अब इसे डाउनलोड कैसे करें तो आपको इस फोट यहाँ पे इस तरह से आकर यहाँ पे ऑप्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है देखिए दोस्त यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो